हेलो गाइस सभी भाइयों को जय हिंद गाइस इस जो वीडियो है इसमें डिस्क्राइब करेंगे Indian air force Indian navy Indian coast guard Indian army और इंडियन एनडीए का जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है वो डिस्क्राइब करेंगे गाइस अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़ और गाइज़ चलो देखते हैं इसका जो सिलेबस है ठीक है गाइज़ पूरा वीडियो अंत तक देखिए गाइस पूरा सिलेबस पता चल जाएगा आपको क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा कितने नंबर से कहाँ से क्वेश्चन आते हैं ठीक है गाइस जो इंग्लिश का जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो, होती है सर हर एग्जाम में आपको इंग्लिश देखने को मिलेगा कोई भी एग्जाम हो एस हो या डिफेंस का हो इसमें आपको articles noun and number noun and gender noun and its case pronoun adjective degree of comparison preposition conjunction punctuation removal of टू ये जो टॉपिक्स है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आर्टिकल्स और नाउन में से कभी कभार एक क्वेश्चन आता है दोनों में से फिक्स है दोनों में से एक या दो क्वेश्चन मिलेगा प्रोनाउन एडजेक्टिव में से कभी कभार आता भी है तो कभी कभार नहीं आता है एरर वाले क्वेश्चन में बनता है इनका क्वेश्चन एडजेक्टिव का क्वेश्चन डिग्री ऑफ कंपेरिजन का क्वेश्चन आ जाता है फिर पोजिशन का तो फिक्स क्वेश्चन है फिक्स क्वेश्चन फिर पोजिशन का आएगा आएगा ही आएगा एक या दो क्वेश्चन ठीक है गाइस नेक्स्ट कंजक्शन पंचुएशन और रिमूवल ऑफ टू इनमें से एक या दो क्वेश्चन कभी कभार आता है कभी कभार नहीं आता है वेटेज के ऊपर डिपेंड करता है हर एग्जाम में ठीक है अब ओके सेक्शंस ले लें तो इसमें आइडियम एंड फ्रेजेज हो गया जंबल सेंटेंस हो गया वन वर्ड सब्सिट्यूशन हो गया एंटोनियम हो गया सेनोनियम हो गया करेक्ट एंड स्पेलिंग इसमें बात करें तो एंटोनियम सेनोनियम फिक्स क्वेश्चन है वन वर्ड का फिक्स क्वेश्चन है idiom and phrases jumble word और करेक्ट एंड इंटरेंट स्पेलिंग है इनमें से एक क्वेश्चन आएगा इन तीनों में से ठीक है गाइज जो डिफेंस एग्जाम्स होते हैं उसमें बात कर रहा हूँ नेक्स्ट बात करें तो फिजिक्स का जो सेक्शन है उसमें इलेवंथ का दो टॉपिक्स है यूनिट डायमेंशंस काइनेमेटिक्स का भी एक क्वेश्चन बन सकता है यूनिट एंड डायमेंशन का फिक्स क्वेश्चन है एक लॉज ऑफ मोशन का फिक्स क्वेश्चन है एक से दो question guys work energy power का भी बन जाता है या लॉ का ऑफ मोशन बनेगा या वर्क एनर्जी एंड पावर का एक क्वेश्चन बनेगा ग्रेविटेशन का भी एक क्वेश्चन फिक्स मिलेगा आपको डिजिट बॉडी डायनेमिक्स का भी एक क्वेश्चन मिल जाएगा ऑसिलेटरी मोशन वेव मोशन दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें दो से चार क्वेश्चन मिलेंगे आपको इन दोनों में से ठीक है दो से चार फ्लूड्स की बात करें तो इसमें एक क्वेश्चन आ भी जाता है कभी कभार कभी कभार नहीं आता है और जो हीट का दो टॉपिक है thermal properties thermodynamics kinetic theory of gases इनमें से आपको तीन से चार क्वेश्चन हर टॉपिक्स नेवी एयरफोर्स एंड ये तीनों में से मिलेगा ही मिलेगा ठीक है गाइस नेक्स्ट बात करते हैं ट्वेल्थ की फिजिक्स है जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया इलेक्ट्रिक करंट हो गया इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हो गया इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया इनमें से आपको दो से तीन क्वेश्चन इन जो पांचों टॉपिक है मिलेंगे आपको ठीक है गाउस लॉ एंड एप्लीकेशन का भी एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कभी कभार नहीं भी आता magnetic effect of electric current magnetism electromagnetic induction में से तीन से चार क्वेश्चन आपको इन तीनों टॉपिक्स में मिला के आता है ठीक है तीन से चार क्वेश्चन कहीं से भी आ जाएगा तीनों में से रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स के दो से चार क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर एग्जाम्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मॉडर्न फिजिक्स के जो टॉपिक्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कम्युनिकेशन इनमें से एक या दो क्वेश्चन मिलेगा इनमें से एक या दो ठीक है एटॉमिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में से दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ठीक है एक क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स के आपको एक से दो क्वेश्चन एक से दो एक क्वेश्चन मिनिमम है मैक्सिमम दो क्वेश्चन मिल जाता है ठीक है गाइज नेक्स्ट बात करें टेक्निकल मैथ्स की जो एलजिब्रे का सेक्शन है complex number permutation and combination quadratic equation logarithm binomial theorem sets relation progression determinants and matrix ये जो सेक्शन है गाइस इनमें से आपको सेवन टू एट नंबर की जो मैथ्स है टेक्निकल मैथ्स मिल जाएगी आपको ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर का फिक्स क्वेश्चन बने बनेगा परमुटेशन कम्बिनेशन का फिक्स बनेगा ए का फिक्स बनेगा डिटर्मिनेंट मैट्री में से कोई एक टॉपिक में फिक्स बनेगा सेट रिलेशन का फिक्स एक क्वेश्चन मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक लोगेरिथम और बाइनोमियल इन दोनों सब में मिला के दो क्वेश्चन मिलेंगे आपको तीनों में से कोई दो टॉपिक आएंगे ठीक है नेक्स्ट बात करें ट्रिग्नोमेट्री का जो सेक्शन है ये सब एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है सी डी एस हो एफ कैट हो कोई भी एग्जाम हो ठीक है इसमें एंगल और T ratio height and distance properties of triangle inverse trigonometry Indian air force navy और कोस्ट गार्ड का जो एग्जाम है उसमें ये दो से तीन क्वेश्चन आते हैं इसके ट्रिग्नोमेट्स दो से तीन क्वेश्चन ठीक है गाइस नेक्स्ट बात करें कैलकुलस की तो ये अपने Indian navy Indian coast guard और इंडियन एयरफोर्स में इसका सेवन टू एट नंबर का वेटेज रहेगा सेवन टू एट नंबर ठीक है डिफरेंस के differential calculus maxima and minima limit continuity and differential इसमें से तीन से चार क्वेश्चन और indefinite integral definite integral area under curve differential equation इनमें तीन से चार से क्वेश्चन ठीक है ये आपको देखने को मिल जाएगा ज्योमेट्री की बात करें तो टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन से दो से तीन क्वेश्चन मिलते हैं आपको हर एग्जाम में और स्टेटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन मिलेगा वेक्टर का एक क्वेश्चन आप एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ठीक है गाइज नेक्स्ट बात करें जनरल नॉलेज की तो गाइज इसमें हिस्ट्री है ज्योग्राफी है पॉलिटी है केमिस्ट्री है फिजिक्स बायोलॉजी इकोनॉमिक्स और मिसलिनियस के sports awards culture and books and author ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें बात करें तो गाइस हिस्ट्री का मिडिवल और मॉडर्न में से एक क्वेश्चन मिल जाता है ज्योग्राफी के दो से तीन क्वेश्चन मिल जाते हैं पॉलिटी का एक से दो क्वेश्चन मिल जाता है केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी में से दो से तीन क्वेश्चन मिल जाएंगे सबसे मिलाकर और इकोनॉमिक्स का कभी कभार आता है तो कभी कभार नहीं भी आता है और मिसलियस की बात करें तो स्पोर्ट्स के सारे टॉपिक्स मिल में से एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा awards book cultures and tradition books and author इनमें से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको तीनों में से एक क्वेश्चन ठीक है गाइस नेक्स्ट की बात करें तो रीजनिंग आ जाता है ये हर एग्ज़ाम में आएगा आपको डिफेंस एग्ज़ाम एसएससी का एग्ज़ाम कोई भी हो सीडीएस हो एफकेट हो हर एग्ज़ाम में मिल जाएगा इसमें आपको coding decoding alphabetic series ranking test blood relations ये जो ऊपर के चार टॉपिक है इनमें से दो से तीन क्वेश्चन मिलेंगे ठीक है गाइस और जो calendar puzzle test seating arrangement matrix इसमें से एक या दो क्वेश्चन मिलेगा लॉजिकल वेल डायग्राम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा डाइस क्यूब और क्यूबोइड गाइस जो नेवी और एयरफोर्स के एग्ज़ाम है इसमें नहीं आता है बाकी वाले एग्ज़ाम में आता है ठीक है गाइस नॉन मर्वल की बात करें तो मिरर इमेज हो गया वाटर इमेज हो गया एम्बेडेड फिगर हो गया कंप्लीसन ऑफ फिगर हो गया फिगर सीरीज एंड क्लासिफिकेशन हो गया काउंटिंग ऑफ फिगर हो गया पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग हो गया पेपर ऑर्डरिंग इन ये जो सात से आठ टॉपिक है इसमें आपको पाँच से छः क्वेश्चन तो इंडियन एयरफोर्स कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में मिलेंगे और इंडियन नेवी का एग्ज़ाम है उसमें सात से आठ क्वेश्चन मिल जाएंगे ठीक है गाइस और जो एम और सी एस है उसमें आपको चार से पाँच क्वेश्चन उसमें भी देखने को मिल जाता है फिर जो फिगर की एनालॉगी और क्लासिफिकेशन आती है उसमें से एक क्वेश्चन आता है एक या दो क्वेश्चन दोनों में से एक टॉपिक के बारे में फिर सायोलॉजिज्म है उसका भी एक क्वेश्चन आता है हम अब बात करें जनरल मैथ्स के जो टॉपिक है number system LCM and HCF square and roots simple and compound interest profit and loss ratio and प्रोपेस proportion percentage trigonometry mensuration statistics and probability speed distance and time time and work pipe and question ये जो टॉपिक है गाइस इसमें से जो इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एल एंड एच का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको प्रॉफिट एंड लॉस का एक क्वेश्चन मिलेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन मिलेगा परसेंटेज का एक क्वेश्चन मिलेगा ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन मिलेगा मैंसुरेशन का आ भी जाता है कभी कभार कभी कभार नहीं आता है स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम का एक क्वेश्चन मिलेगा टाइम एंड वर्क और पाइप एंड क्वेश्चन में कोई भी एक क्वेश्चन आएगा दोनों में से एक ठीक है और एक टॉपिक प्रोबेबिलिटी है जो रह गया है स्लाइड में मिस हो गया है उसका भी एक क्वेश्चन आएगा गाइज तो आप को मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थैंक यू एंड अगेन जय हिंद जय भारत